Anem a veure com es canvia l'adreça de correu electrònic del nostre perfil a l'aula virtual del CFA Manuel Sacristán. Primer de tot hem d'entrar a l'entorn, tenim l'enllaç d'entrada a l'aula virtual, tenim el gràfic de l'escola d'Atenes o inicia sessió i aquí entrarem com a alumne. Ara aquí dalt a la dreta hi ha el perfil, triem preferències i edit el perfil. Normalment tenim una adreça falsa que s'ha de canviar per una altra, que seria la que, la que sigui la nostra. En aquest cas seria aquesta adreça. Llavors, quan l'he canviada, vaig a baix de tot i dic actualitza el perfil m'informa de que m'enviarà un correu electrònic per confirmar-ho. Donem a continuar i ara haig d'anar a buscar el meu correu electrònic. Aquí el correu electrònic ha rebut un missatge on hi ha l'enllaç que ets de seguir per validar el canvi de correu electrònic. Ja em confirma que en efecte ja s'ha actualitzat l'adreça i ja hem acabat.